اليكوم اليكوم ثقسيس ذا نوريخ ذا في تيار طرميس اليكوم ورن قصبان قورينو يمين ذيف قوسن اليكوم سينو سمبوم بسنتخان غسو جنة يزين قنو اليكوم سيتم يحرس مطرجيه يحرس في سخمم هالي كوم ثمغاث تزجخ ثمنا وكثنغ ومي تننظر ذي ثغماث هالي كوم ثوذاث نغنسيت جاري ضارن نستفيتك تزواث هالي كوم ثمزي هالي كوم ثمزي غاو ما قاتقن يظن التوايث غاو ما قد ثمون ظن ضاري ضان خوسا تمديث ما قسن تمس شان تمجن ومزروي ستمسارين تسديث ما قد زويق أخارس ذي ذورار ذا ومثيني سيف نيف سيف نيف